نشستم به در نگاه میکنم دریچه آه میکشد تو از کدام راه میرسی خیال دیدنت چه دلپذیر بود جوانیم در این امید پیر شد نیامدی و دیر شد بیه در سرای بی کسی بی کس درا هرچه را بگذار بیرون سرا